шпионы? Да, да какие мы шпионы? Мы просто два э, паренька. Мы вообще ничего не можем сделать. Эй, я, между прочим, динозавра вырубил. Так вы нас отпустите? Не нам решать. Кто вы такие? Говорят, что заблудились. Это правда. Назовите мне хоть одну причину, по которой я должен оставить вас в живых. Мы можем дать вам убежище. Езжай вперед, будешь протаптывать дорогу. Эти кандалы так необходимы? Взгляни на это с другой стороны, теперь нас водой не разольешь. А! Вперед! Будете показывать дорогу. Вот здесь немножечко левее. Расскажите, как вы попались. Это также необходимо, как наручники? Достаточно необходимо, если вы хотите остаться в живых. Кажется, я словил флешбэк. После уничтожения столицы я стал скитаться в лесах. Там меня нашли какие-то бандиты, после чего взяли в плен. Меня направили на службу в лаборатории. Там ставили странные эксперименты над динозаврами. Отдельная лаборатория скоро переросла в колонию, там я и познакомился с моим другом. Ладно, идемте. И я не понимаю, Здесь должна быть база. Куда вы нас привели? Это все просто одно большое недоразумение. Это сбежавшие заключенные и их соучастники. Подонники. По-моему. Я знал, что они шпионы. Ну и какой план? Эм, сдаемся. нельзя действовать опрометчиво. Вы окружены, сдавайтесь. Что же нам делать? Взорви машину. Машину? Считаю до трех. Раз, два, три.